हेलो दोस्तों आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसी ऐप के बारे में जिससे आप कोई भी बड़े बड़े गेम लूट कर सकते हैं जैसे जी टी ए हुआ ऐसे भी बहुत सारे गेम है G T A W W two के हर गेम आपको इसमें मिलेगी देखिए ये ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी गेम चाहिए इसमें सर्च करने का रहेगा आपको खाली डब्लू डब्ल्यू टू के और देखिए कितने सारे गेम आ चुके हैं डब्ल्यू डब्ल्यू टू के और आपको डाउनलोड करने का रहेगा तो डाउनलोड करने का रहेगा तो जी टी पे दबा दीजिए देखिए टू और डाउनलोड आ चुका है इस पर दबाइए और देखिए ये गेम डाउनलोड होने लगा है और भी आपको बहुत सारे गेम मिल सकते हैं इस वेबसाइट पे जी टी ए भी है देखिए बहुत सारे game all P P S के गेम यहाँ पर है देख लीजिए आपको ये भी चाहिए तो इस पर दबा दीजिए वो डाउनलोड कि ये भी डाउनलोड होने लगा फ़िलहाल मुझे ये गेम डाउनलोड नहीं करना है पार्ट पास्ट के वीडियो में बस नहीं